Auf E-Bike-Tour immer das eigene Hotelzimmer mit dabei haben. Der B-Turtle-Anhänger macht's möglich. Da ist nämlich ein geräumiges Zwei-Personen-Zelt untergebracht, das mit etwas Übung in 15 bis 20 Minuten nahezu überall aufgestellt werden kann. Die österreichische Erfindung eröffnet völlig neue Reisemöglichkeiten, vor allem auch, weil der Fahrradkarawan relativ leicht geraten ist. Ja, die große Herausforderung bei der Entwicklung war, dass, man, dass wir von vornherein das Ziel hatten, wir wollen eigentlich unter 30 Kilo bleiben und das war mehr als die Hälfte weniger aller äh, vergleichbaren äh, Produkte, die wir damals gefunden haben. Und wir wollten ein sehr einfaches Handling und wenig Windanfälligkeit und man sollte sich äh, nicht nur zum Schlafen äh, reinlegen können, sondern äh, da drin auch stehen können und sich umziehen können. Also vom Gedanken her, äh, was kann ein Caravan im normalen Camping und was müsste man wie umdenken, damit das für das Fahrrad und das E-Bike-Camping spannend wird hat. Und äh, am Ende äh, war dann das Produkt so gestaltet, dass wir einen Aluminiumrahmen gebaut haben aus Aluminium-Leichtbauweise. Auf diesem Rahmen sitzt dann das Zelt drauf und der Aluminiumanhänger, anhänger der hat auch noch eine Schublade, sodass man sowohl beim Fahren, wenn man unterwegs ist, als auch wenn man campt, äh, gut zum Inhalt dazukommt. Und ähm, ja, das Konzept ist jetzt 29 äh, Kilo leicht, äh, bietet zwei Personen einen Schlafplatz, ganz gemütlich auf 1,30 mal 2,10 Liegefläche äh, und man kann in einem Vorzelt auch stehen und sich umziehen. Das heißt, das Thema Sitzen, Liegen, Kochen und mit Einschränkungen ist alles möglich und gleichzeitig, wenn man fährt, hat man eine ausgesprochen flache Silhouette, einen sehr flachen Anhänger, der nicht windanfällig ist und der sehr gut hinter dem E-Bike nachrollt und das ermöglicht jetzt ganz neue neue Perspektiven beim E-Bike-Camping. Das B-Turtle-Zelt ist ein Raumwunder, ob Liegefläche oder Innenhöhe. Der Zeltüberbau des kleinen Anhängers erlaubt komfortable Urlaubsreisen. Ja, für uns ist das natürlich eine neue Reiseform, die äh, da im Entstehen ist, das E-Bike-Camping. Und das wird sich auch deswegen ist das so spannend, weil es natürlich eine äh, Frage auch der Klimaerwärmung ist, weil es eine Frage der Nachhaltigkeit ist, weil Dörteln einfach besser für die Umwelt ist als Fliegen. Und auch dem Gedanken folgen, folgen immer mehr Menschen. Äh, das kommt dazu, dass einfach die Infrastruktur besser wird, dass die Ladestation Radstationen mehr werden, dass sich sehr viele Tourismusregionen äh, dem Radtourismus annehmen. Und all das zusammen wird äh, dieses Thema E-Bike-Camping beflügeln. Und ich glaube, wir haben mit dem B-Turtle eine Lösung, die leicht genug ist, die komfortabel genug ist äh, und wo der E-Bike-Reisende einfach äh, damit eine Unabhängigkeit hat und einen Komfort, der bisher in dieser Form einfach noch nicht möglich war.

Also wer sich ein Beatwörtel kaufen will, äh, äh, das kostet jetzt 2990 äh, Euro. Und für all diese Leute, die ein Beatwörtel mieten wollen, gibt es jetzt PT Voyage. Das ist ein Netzwerk von Verleihstationen. Da kann man dann Schnuppertouren machen, Wochenendtouren machen oder überhaupt längere Trips durchführen. Und äh, solche Verleihstationen gibt es mittlerweile von Dänemark, Holland, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien und sogar schon in in Australien äh, und auch in Österreich sind wir dabei, äh, ein dichtes Netzwerk an Verleihstationen aufzubauen. Borg mir das Turtle aus und äh, mache mir eine Tour und gebe das Turtle dann wieder zurück. Praktischer Zusatznutzen. Wer nicht gerade verreist, kann den Anhänger auch als Lastenanhänger im Alltag verwenden. und weil das Handling sowie Auf- und Abbau des Beethörtel einfach gehalten sind, kann man sich damit im Garten eine lauschige Erholungslaube einrichten.